Радиостанция Мегаджет 450 Турбо. Серийный номер начинается на 1512. Изменение подсветки. Производится клавишей DV, сверху написано Call. Нажимаем. Цвет подсветки другой. Некоторые цвета не читаются под разными углами. Всего 7 цветов.